Hey guys, good morning and it's a Thursday today. Placing the egg. Good morning, so it's a uh, Thursday today and... So guys, for today's ulam for the week, I mean for the day is uh, pork chop with pesto sauce and then rice. Huwag nyo napansin nyo kung paano ko din naging raise kasi, you know, eating perfect pero okay lang yan. So, yeah, luto yun ni mom. Hey guys, good morning and it's a Thursday today, Thursday morning today. And for today, I mean yesterday, yung favorite food na niluto ni mommy is, ano tawag dito? It is sopas tsaka fried chicken, pero hindi ko na siya na-vlog. And for today, kaya ako nag-vlog kasi may favorite food ako ng binoto ni mom today, which is champurado. Look at that! Yum! Yan. And ngayon guys, I'm now in an, and nag-online class ako ngayon. Very siningit ko to kasi, yun, baka ubus ko na to mamaya bago ko pa ma-vlog. So, yeah, I'll be seeing you guys later. Mag-vlog ako ulit ako mamayang gabi. So, bye. Hey guys, so it's currently a Thursday today. I mean, yeah, sabi ko nga kanina, so update for today, today, I mean tonight, magluluto ko ng pancit canton na, I mean, hindi siya pancit canton, yung Kylie Jenner na noodles, ganon. Pero ang gagamitin ko lang guys is pancit canton, tapos yung mga ingredients na kailangan. I forgot na the ingredients, so aaralin ko ulit siya mamaya. Pero guys, actually, nagawa ko siya like dalawang beses na, dalawang beses na ako nagluto ng noodles sa ganun And yun, okay naman, masarap naman siya. It's called daw the Ichiban Noodles ata. Let's see kung how will it look like and you know, rate ko na din para pag gusto nyo i-try. So now guys, I'll be beating the egg already. And ayan, as you can see, hindi siya masyadong malinaw kung bakit ayaw niya mag-focus. But yeah, I'll be beating the egg. So now we're gonna be placing the egg. Then we're gonna mix. Mix the egg para hindi siya maging buo-buo. And, you know, and then, afterwards, haluan natin siya ng seasoning. Hold on. Lalagyan ko na siya ng seasoning ng pancit canton na kalamansi. And then, linagyan ko na din siya ng garlic seasoning pot and butter as well which is yung huling dapat linalagay sa kanya sarap to guys super I love this noodles na hindi ko na na-vlog kasi mahirap siyang mahirap maghawak ng camera habang nagluluto so ayun lalo na pag wala kang stand so tiis-tiis tayo, tsaga-tsaga. Hey guys, so it's a Sunday today and di pa ako naligo as you can see guys. Medyo oily pa yung face ko. So, ayun. So, today is a Sunday, March 28 ata. And today maglilin ay magpapaligo kami na aso. Pero medyo na late na ako guys kasi naghugas pa ako ng plato. I mean, ng mahugasin. So, let's go. Jenny, maganda ka na ba? Ikaw, mami, maganda ka na ba? Ikaw ba? Nasaan ka na? Ganda lang ng mukha ko. Ah. Ay, ano ba yan? Here. How do We ordered uh, boneless na garlic parmesan from Frankie's, the OG. there, hickory barbecue, and then isang garlic parmesan na may bone, yung akin boneless, tapos salted egg. Yo! Hi guys, so it's a Tuesday today and time check, it's 6.59pm. So yun nga, itutuloy ko yung weekly vlogs na to which is my third week already at wala pa po ako na-upload, ba diba? Lahat po vlinag ko pero wala pa din ako na-upload. So, ayun, ngayon I'm eating Jin Ramen. Yan! Ayun guys, look. Alam kong tumapon. And ngayon, I got the Jin Ramen na mild, yung cheese ata to. Tapos sinigyan ko siya ng egg para magkalasa. And then, ayun, sobrang sarap niya guys, para sa akin. So, to rate this, this would be 8 out of 10 guys. So, ayun, I'll be trying talaga different foods, drinks, para may matry din kayo kung gusto nyo, ba? Diba? So, morning. So, it's a uh, Thursday today. And ngayon, nagluluto, nagluluto ako toasted bread. And then, nagluluto akong egg. So, ayan. Happy Thursday, guys. Ayan. But, it's not perfect the egg as well. And na-eat na kasi I'm hungry na. So, huwag niyo napansinin yung mga vibe ko dyan. So, yeah.